Iya. teman-teman. terima kasih memberikan saya kesempatan untuk Oh ya teman-teman, uh, nanti udah Boleh nyanyi uh, perkembangannya Tah, coba sama apa? you.